What's good, peeps? It's your boy Buddha Slam back again with another one of them things. All right, so check it out, Buddha Gang. We got whew, this one right here, Buddha Gang, is deep. This is deep. Hold on, let me fix this light. This one right here, Buddha Gang, is deep. I haven't seen it yet, but they told me that he, President Zelensky, he um addressed the nation on New Year's Eve. <laughs> Let's get up into this, Buddha Gang. First and foremost, Slava Ukraina. Zostav like I I hope you guys had a good New Year's. Uh, if you guys or behind, I don't know. If you guys, I, I don't know, Buddha Gang. Don't make no New Year's resolutions. Just do it. You know what I'm saying? Actions speak louder than words. That's what I. Uh, it's like all these. You know how many people are gonna go get a Corva gym membership today or tomorrow? Oh, they're new. Oh, they're gonna do it for like three, four days, and they're done. After they're sore, they're gonna be ah, oh, Corva, ma. done, done. Booty gang. I just try to bring a little bit of life, not life, I should say light, happiness, joy, laughter. We talk about good stuff, we talk about serious stuff, we talk, I try to just, I'm just me, you know? And I appreciate all the support and all the love and all the good comments, even the fucking bad comments. I don't care. That's the thing about our channel. It's our channel. We can speak our mind. This is right here. Slav Ukraina, I'm so glad you guys came into my life. Like seriously, like this ain't even on no fucking, this ain't even on no. Oh, you know what? I, this is a family thing here. You know what I'm saying? Like, I was gonna say this ain't even on no views type shit because I don't even get a lot of views. This is more on a family thing, and what's right is right, and right is right, and what's wrong is wrong. Curva mat, lleva cutina, and let's get up in this one, pura gang. Вороги є хто. Побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне, на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зуспий прапор, а синьо жовтий Oh, hold on. He said on February 24th, millions of us. He didn't say them. He said us made a choice, not a white flag, but a blue-yellow flag. Жовтий стяг. Не втеча, We do not run а зустріч. Away. Зустріч ворога опір і боротьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо і не всіх слухаємо. Нам казали, у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо, у нас немає інших варіантів, аніж перемогти. They told them there was no kurva other decision. There's nothing else. they can do, but just surrender. That's what they told them. He said there's no other option, no other option but to surrender. Ha! He said, Kurva <laughs> he said, let me light some corve corves and yevash putina. Bring me some ammo, motherfuckers. I don't need a ride. Bring me some ammo. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли пані. Не розбіглись, а зібрались. Ми перемогли сумнів, невіру, страх. Ми повірили, повірили у себе, у свої сили, збройні сили України, розвідку. Нацгвардію, СБУ, ССО, прикордонників, тероборону, ППО, поліцію, ДСНС, всі наші сили оборони і безпеки. Я пишаюся вами усіма наші воїни. Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для усього світу. Але це не війни для всієї Європи to be called year of losses for Ukraine, for all для усього світу, але це невірно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок. Їх забрали вбивці. Українці не втратили домів. lose them. They were taken. They were taken. We didn't lose them. How could we lose them? Because if this would have never happened, they would have never been lost. They took them from Ukraine killers. Woo! Їх забрали вбивці. Українці не втратили домівки, їх знищили терористи. Ми не втратили свої землі. На них зайшли загарбники. Світ не втратив мир. Росія його зруйнувала. Цей рік мир. Росія на них зайшли загарбники. Ми не втратили. Taken away. He says... втратили домівки. Їх знищили терористи. Ми не втратили свої землі. Their homes destroyed by terroristas. We do not, we did not lose our lands. Invaders На них зайшли загарбники. Then не world did not мир. lose peace. Росія, Росія destroyed. Дрой... Цей рік поранив. Росія його зруйнувала. Зруйнувала. Цей рік поранив нас у серце. Ми виплакали усі сльози, прокричали усі молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення. Прекрасно. Потрібна тиша, щоб почути. Потрібні паузи, щоб усвідомити. Ранок 24 лютого. Гостомель, Буча, Черпінь, Єр, Бородянка, Бурята, Харків. Харків. Мрія. Краматорськ. Вокзал. Іграшка. Чернігів. Чернігів. Маріуполь, драмтеатр, напис, діти. Оленівка. Одеса. Прія. Дякую. 24. На тиша. Не потрібні пояснення. Прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити. we're going to take right now, we need to take a moment of silence for all those little kids that lost their lives. That could have been your son. That could have been my son. That could have been my daughter. That could have been my niece. That could have been my nephew. That could have been anybody in my family. See, a lot of people don't realize that they think it doesn't concern them because it's not their family. But y'all got it all messed up here because we are family. This is the Buddha gang, baby. I feel fucking pain. I feel hurt. I feel like one of my family members lost their life. That's how close I've become to some of my Buddha family. Ранок 24-го, щоб усвідомити. Ранок 24 лютого. Гостомель, Буча, Ірпінь, Бородянка. Харків. Харків. Мрія. Краматорськ. Вокзал. Ну, airplane, bro. Краматорськ, вокзал, іграшка. Чернігів. Маріуполь, драмтеатр, напис, діти. Оленівка. Одеса. Оленівка. Одеса. Багатоповерхівка. Дівчинка. girl. Три місяці. Three months old, bro. Вільнянськ. Пологовий. Three months old kid, bro. Look at this, homie. And this stays stuck in his head. He has, this is his country, bro. He's the leader. He's the leader of that country. All of this stuff is going to stick with him to the day he is no longer on this earth. He could have ran. He could have left with his wife and been cool. No, he told his wife, go. I am the fuck. I am the captain of this ship and I'm going down with it. We are not I'd rather die on my feet than fucking live on my knees. Whew, my God, bro. Одеса. Багатоповерхівка. Дівчинка. Три місяці. Вільнянська. Пологовий. Немовля. Два дні. Азовсталь. Це неможливо забути і неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух. оборона Києва. Харків. Миколаїв. Oh, that could be my grandma. That could be my grandma, bro. I'm an immigrant descent. You get what I'm saying? Like, like I'm an immigrant, bro. That could have been my grandma right there. I... <sighs> He said, but it is possible to win. We stood on our feet because there was something that kept us in our spirits. Оборона Києва. Харків. Миколаїв. Миколаїв. Чорнобаївка. Чорнобаївка. Острів Зміїний. Острів Зміїний. Слава Україні. Антонівський міст. Антонівський міст. Кримський міст. Кримський міст. Нептун. Нептун. Крейсер Москва. Скрея Москва. Русський воєнний корабль. Реуська Накава. Крейсер Москва. Look at that, bro. Look at this. Look at this. They were protecting every freaking angle, every part, bro. They were protecting every part. Little old Ukraine, right? So they thought, they underestimated. Don't ever judge a book by its cover. I've seen the littlest person knock the biggest person out. You ever heard of the Bible, Kurra? David and Goliath, baby. Don't ever. Хаймарс. Острів Зміїний. Хаймарс. Антонівський міст. Бавовна. Кримський міст. Look at that, bro. Бавовна. Кримський міст. Нептун. Крейсер Москва. Крейсер. Русський воєнний корабль. Та Україна. А у вас наші Ізюм. Балаклія і Куп'янськ. Херсон. Херсон. Борітеся, поборіть! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святає! І молимось, що буде Креміна і Сватова. Мелітополь молимось. За вас правда, за вас сила! God help you. Борітеся, God help you, for you the truth is for you, is with strength and will of the Holy One. We will pray that there will be a crime. and a Мелітополь, весь for the whole Donbass. Крим. Крим. Ми б'ємося і продовжимо битись заради головного слова for the main перемога. Вона точно буде. For the main word. Now for freaking clout. Not for freaking cause we think we're big and bad. No, scorvecenos. For victory. For ourselves, for our land. We fight for the main word, curva, victory. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил, але мить, Коли здається, що ти вже не можеш йти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Remember what you and I have already been through. Я хочу сказати усім вам, українці, ви неймовірні. Погляньте, що ми всім вам, українці, ви неймовірні. I want you all to say українські. З вами пройшли. Я хочу сказати усім вам, українці, ви неймовірні. Погляньте, що ми зробили, що ми робимо. Як наші воїни з перших днів розносять цю другу армію світу. Як наші люди зупиняли. Destroy the second army of the world. Колони And how our people їхньої stop техніки. convoys Як with their equipment. How our grandfathers stop, Дід зупиняв руками танк. stop a tank with his hands, bro. This is crazy. I don't know why I'm so fucking emotional right now. I don't know why I'm acting like this. I don't know why, bro. It's just we're going into a new year. We're in a new year and this shit's still going on, dog. It's still going on. Everybody was all getting drunk. Woohoo, woohoo, happy new year, yeah. My new year's resolution. New Year's resolutions. To have a home. To be able to go back to my country. Техніки, як дід зупиняв руками танк. Як жіт зупиняв руками танк. Як жінка збив руками танк. Як жінка збила дрон банкою помідорів. drone, bro. все своє забрали. Як в окупації крали ворожі танки, БТРи, вертоліт, снаряди. And what? A woman shot down a drone. You took everything with the can of tomatoes. Як в окупації крали ворожі танки, БТРи, вертоліт, снаряди. helicopter shells, baby як збирали за години на ловців шахедів, морські дрони, броневики, швидкі і байрактар, як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряву, темряву і холод. Як підтримували одне одного і державу. На війні важливий кожен хто тримає в руках зброю, кермо авто, штурвал судна чи літака, скальпель чи указку. Кожен, хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом, хто на блокпосту і на електростанції, журналісти і дипломати, комунальники і рятівники, всі, хто працює. Everybody that came together, studies, people, YouTubers, uh, everyday workers, people from other countries. All y'all. Jim Kuya. Jim Kuya. Вчиться в університеті або школі, і навіть ті, хто тільки вчиться ходити. Все це заради них, наших дітей, наших людей, нашої країни. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен з нас борець, кожен з нас фронт, кожен з нас основа оборони. Ми б'ємось як одна команда, вся країна, всі наші регіони. Я захоплююсь вами усіма. Я хочу подякувати кожному незламному регіону України. Харків понівечений але не скорений. Ви довели ворогу, щоб бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків це українське місто, місто герой. Незламний Миколаїв героїчно витримує усі удари. Місто на хвиля, яке долає усі шторми. Сумщина і суми. Ви одні з перших відчули на собі повному усі шторми. Сумщина і суми. Ви одні з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення to free scale. When the invasion came, you were the first. You were the first in. Вона стала кісткою в горлі. Звичайні люди робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони. Взяли перших палили ворожі колони. Взяли перших полонених. Сумщина це сила. Дніпро опора і надійний тил нашому фронту. Ми приймали людей. Ми повертали пораненим бійцям життя. Попри постійні удари, Дніпро живе, Одеса, сонячна і привітна. Тепер фортеця, світова фортеця, яка захищає нас, і яка захищає світ, годує його щоденно, відправляючи море мільйони, мільйони тонн порятунку. Мільйони тонн. Бо вона Одеса, мама, Херсон. Ви героїчні люди. Ви були в окупації більше восьми місяців, без новин, без зв'язку, відірвані від України. Тисячі з вас е, виходили, ходили на акції проти е, расистів. Е, Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Oh, ah, ah, Don't ever judge a book by its cover, bro. when people got a plan and when people are fighting for a reason with heart and purity, dog. Like they weren't bugging nobody. They came and invaded them. Do you still honestly believe in your heart that this is to save people that are in another country because they're getting abused and they don't want to be there? No, no, it's not, bro. Open your eyes, it's not. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула і не буде боротись за вас, але ви вірили і попри все дочекались. Обличчя Херсону посічене уламками снарядів, але головне, що Новий рік ми зустрічаємо вільними і разом під синьо-жовтими прапорами. А отже, все відновимо і все відбудуємо. Так само, як і Чернігів, і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут. Ті, хто став прихистком для мільйонів українців, це рівне. Why did the English translation? Frankivsk. Frankivsk. Ternopil. Look at how everybody, bro. Frankivsk. Look at how everybody came together, Tern bro. How everybody came together. Bro, Polska took in so many individuals, bro. I know some of the Buddha fam that their family relatives have uh, Ukrainas living with them. I have really not that many words to say because I've never been in that situation. So I, I can't really say, oh, well, yeah, I would do. Th-. Bro, I don't even know. I'd probably run. I, I don't know what I would do, bro. Тернопіль, Вінниця. Я дякую вам. Ті, хто отримає і передає мільйони тонн допомоги з Європи і світу. Львів, Ужгород, Чернівці, Луць, Деса, Сонячна. І привіт нас кинула, і не буде. Я дякую вам, яке завжди б'ється, дякуючи вам. Усі Донбас. Я дякую вам ті, хто отримає і передає мільйони тонн допомоги з Європи і світу: Львів, Ужгород, Ужгород. Чернівці, Чернівці. Луцьк. Луць. Я дякую вам. Ті, хто приймає в евакуації, бізнес, підприємства, університети, Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкас. Я дякую вам. Хмельницький, Житомир. The, the, the old, the pitching in anything, bro. Anything you need, we're here. But you know what's kind what's what's like kind of brings back like tragic memories to individuals that were there from the f- World War II, if there's still some around. That's just like, man, all over again. Кропивницький, Полтава, Черкас. Я дякую вам. І ті, хто чекає Україну. І чекають. Донбас, Луганщина, Крим. Дякуючи вам. Наші воїни. І звісно, Київщина. Київщина і Київ. Серце наше, яке завжди б'ється, дякуючи вам, усі наші українці. Ми всі одна сім'я, одна Україна. Це рік, коли Україна змінила світ, а світ відкрив Україну. Коли Україна та одна Україна. Це рік, коли Україна змінила світ, а світ відкрив Україну. Це рік, коли Україна змінила світ, а світ відкрив Україну. Україну. Нам казали капітуляція. Ми обрали контрнаступ. Нам казали йти на пост. Тупкі компроміси. Ми йдемо. В Євросоюз і НАТО. We are going to the Europe Uh, uh, we are going to the European Union and NATO, the world. Світ почув Україну. Ukraine. Європарламент Бундестаг, парламент Британії, Кнесет, Конгрес США. Світ відчув Україну. Відчув Україну. Відчув Україну. Look at this. We stand with you, bro. sick. Yeah! Україна, Україна. у медіа, у серцях людей, у топ-пошуку Google. Світ побачив Україну. На головних площах в Торонто, Нью-Йорку, Лондоні, Варшаві, Флоренції, Сіднеї і інших містах. Українці дивують. Українцям Аплодують. Е, Українці дивують. That's right, baby! Слава Україна! Українцям аплодують. Українці дивують. Українцям аплодують. And the Ukrainian people deserve. Українці надихають. Чи є щось, що може нас злякати? Ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні. Бо ми всі разом. А ми За що ми воюємо? За одне одного. Найкращий для нас салют на складах окупантів. Найкращий подарунок цифри у звіті Генштабу. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий 23-й рік, але готові до всього. Нові здобутки. Ми будемо щасливі. Нові удари. Ми будемо непохитні. Продовження боротьби будемо битись. А коли переможемо, будемо обійматися. Дорогі українці, залишається кілька хвилин до нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного перемоги. І це головне одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення повернення наших людей, воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України, повернення наших земель і тимчасово окуповані стануть назавжди вільними, повернення до звичайного життя, до щасливих хвилин вільними. Повернення... Our lands are temporary occupied. Uh, our our lands and temporary occupations will become free forever. до звичайного return to життя, ordinary life, до щасливих to happy хвилин без minutes комендантської without години, curfew, до земних радощів без повітряних тривог, повернення того, що у нас вкрали, дитинства наших дітей, спокійної старості нашим батькам, щоб на канікулах онуки приїхали до бабусь, дідусів, на колони, у Херсон, на Черешню, Мелітополь, щоб наші міста були вільні, наші друзі вірні і щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з'явилась наша головна цифра і головний успіх 603 тисячі 628 кілометрів квадратних площа незалежної України. Як це було від 1990 2001 року. І як це буде завжди. Always. Нехай все це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен з нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Я тут. Я тут. Я тут. Ми тут. Ми тут. Ви тут. Ви тут. Всі тут. Ми всі. Ми всі. Це Україна. Україна. Слава Україні! Слава Україна! З Новим роком! З Новим роком. Happy New Year, okay? Sorry, man, but this shit's deep, bro. This shit's deep. Zostav лайка і subscribe, And we out. Happy New Year, motherfuckers.